Yo llego now. coffee, avero, ali, quota suja, ali, quota suja, canairo. Kya, kya ne kide me, mosani, tuke, rare la muere. Yau, kakusi, kakwa, kome, jotai, kanyuya.

Música que le une peña y cada morena no le une y pido por tu eligia que lo añadiré Thank you. Woo! Everybody, you know me,